12 a memoria de actividades da Fundación Pública Galega para a tutela de persoas adultas, FUNGA, o procedimento seguido para a cobertura das funcións e responsabilidades do posto vacante de director xerente e a valoración do Goberno galego en relación coa eficacia desa fundación, así como a súa opinión referida á suficiencia da súa dotación de persoal actual e as previsións ao respecto para o ano 2018. Para responder a esta pregunta está connosco a directora xeral de Familia e eh, Dinamización Demográfica don Amparo González Méndez, perdón, Familia Juventude e Dinamización Demográfica, Familia e Infancia. Eh, E eh, para, eh, para formular a pregunta, ten a palabra unha das autoras da mesma, a señora Vázquez Veragón. Grazas, Presidenta, e, e benvida, señora Directora Xeral. Traemos hoxe unha, unha serie de preguntas, máis que unha pregunta, unha serie de cuestións sobre a funga que, aínda que representa apenas o 0,01% dos orzamentos da Xunta para 2018, entendemos que se ocupa dun colectivo de persoas especialmente vulnerables e entendemos que os fins desta fundación non se están a cumplir na súa totalidade. Eh, como saben todas as señorías, a funga é unha fundación destinada a impulso impulso da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia que do que se trata de prestar unha atención persoal xurídica e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade con, coa capacidade de obrar modificada judicialmente ou incursas nun procedimento sobre a capacidade das persoas e das que os órganos judiciais atribuirán á Xunta de Galiza a súa tutela. Entón, estamos a falar de casos eh, moitas veces moi graves como persoas con trastornos mentais, persoas maiores ou ou é con un alto grado de dependencia e casos incluso de emerxencia social moi graves como situacións de persoas con diversidade funcional que sofren abusos sexuais, é dicir, son persoas incapacitadas judicialmente as que o seu entorno ou non existe entorno social e familiar idóneo ou eh, é mellor, considerase mellor que, que a súa tutela a asuma a xunta. Eh, polo tanto, o obxectivo é un obxectivo complexo, pero é fomentar a autonomía persoal destas persoas, non é só a súa tutela eh, en sí é unha finalidade que entendemos non é posible acometer tanto polo escaso persoal como polo que nos parece, polo que nos teñen trasladado traballadoras, fundamentalmente mulleres, traballadoras sociais do, dos servizos sociais comunitarios, polo que parece unha ausencia de protocolo de actuación para o seguimento das persoas tuteladas pola funga. Así, como dicía, os fins de interese xeral recollidos nos seus estatutos, despois irei nos desgranando, non se cumplen na práctica, non se acadan. E En fin, esta iniciativa, repito, traemos la proposta de traballadoras do, do, de benestar dos servizos sociais comunitarios, tamén por unhas informacións nas que profundizou o diario Praza Pública últimamente, eh, agardamos pois calar unha resposta satisfactoria e despois pois agardamos seguramente faremos iniciativas para que se mellore este, esta fundación e para que se acaden realmente os seus fins. Na memoria de orzamentos da Xunta de 2018 No referido a funga sinálase, e cito literalmente, que o número de beneficiarios dos servizos prestados pola Fundación non deixaron de medrar dende a súa creación no ano 96, pasando dos 69 cos que se finalizou no 97 a 3.249 cos que se traballou no 2016, e di a propia memoria que a previsión actual é que a tendencia se manteña esta tendencia crecente, en base, di, ao progresivo envellecemento da poboación como a incremento de persoas beneficiarias eh, cada vez máis novas diagnosticadas con trastornos mentais. Así, neste contexto non entendemos como non hai unha previsión de aumentar o persoal porque no orzamento pois figura que en 2017 se a Funga tiña 23 traballadoras e traballadores para supervisar a estes máis de 3.000 persoas que tampouco, por iso preguntamos tamén, sabemos cantas exactamente hai agora mesmo atendidas pola funga, mm, pois manifestamente entendemos que non son suficientes e que vai seguir, vai se continuar así, porque se sinalan outras 23 persoas para nos orzamentos de 2018 e, o, e as previsións orzamentarias pois mantéñense máis ou menos igual, apenas se aumenta. Ademais, pois tamén se diron casos nos que a Fundación foi eh, condenada por contratar ou despedir de xeito irregular a traballadores e traballadoras. Concretamente, sentenzas obrigaron a convertir en indefinidos algúns traballadores interinos e anularon o despedimento dunha traballadora logo de ser elixida delegada sindical. Pero imos cos fins da, da funga, os fins que, que se establecen nos seus estatutos eh, asunción de defensas xudiciais nos procesos de modificación da capacidade de obrar a Xunta vemos que nin se personou nalgúnas causas xudiciais que implicaban a persoas tuteladas por ela en canto a administrar os bens da persoa tutelada de conformidade co disposto pola autoridade judicial, actuando no seu beneficio baixo os principios de prudencia, conservación e mellora, o que atopan os servizos sociais comunitarios é na tardanza na execución de medidas destinadas precisamente a estes fins, para que conserven e, mello, e administren mellor o seu patrimonio persoal. Non é aquí o caso de poñer casos persoais, pero está, está sucedendo isto, hai unha tardanza en, en executar estas medidas e tamén se fai evidente o incumprimento deste fin no feito da existencia de algunha persoa que exercía a, a mendicidade. Logo, en canto a facilitar eh, o acceso ás actividades de asistencia, prevención, rehabilitación, reinserción, integración sociolaboral e formación, Nos entendemos que non existe un seguimento das persoas tuteladas en moitos casos, primeiro pola falta evidente de persoal, pero tamén, eh, isto tamén nos gustaría saber, pola falta de protocolos, e se os hai, entendemos que poderemos pedilos conforme ao artigo 9 do regulamento desta Cámara. Mm, particularmente, eh, en, gustaríanos profundizar sobre se si, cando as persoas tuteladas se lles asigna un recurso de atención que suponga internamento nunha residencia, se hai algún seguimento, porque os servizos sociais comunitarios alertanos de que non e, polo tanto, non se camiña cara a súa integración social, o cal é especialmente grave nos casos de persoas con trastornos psiquiátricos, con trastornos mentais que se eh, acabaron internando en residencias de maiores, sendo talas, como xa foi exposto numerosas veces aquí nesta mesma comisión, sendo talas da, dos medios necesarios para atención de unidades psiquiátricas e que está sucedendo con esas persoas. Realmente non están a sufrir un maior desamparo? Hai algún seguimento, hai algún mm, protocolo para a integración social as persoas tuteladas pola, pola funga nesa, nesas situacións? Nos entendemos que hai que evitar o internamento na medida do posible, pero cando se produce votamos en falta esa estrategia de, de integración social. Eh, en seguindo cos, cos fins que sinalan os estatutos, xa non os enumero todos, pero o caso é que se dende 2012 non hai memoria de actividades da Funga, descoñecemos que actuacións específicas en cada unha destas finalidades acometeu a Fundación, o que si se indica nos orzamentos é que hai unha previsión de só 750 persoas para formación, información e asesoramento en 2018. Eh, tamén son casos puntuais, pero nos últimos anos son varias as sentenzas xudiciais nas que persoas tuteladas pola, pola funga cometen delitos ou son vítimas dos mesmos. Isto entendemos que pode evitarse con un maior persoal e un maior seguimento a eses protocolos que inclúan a coordinación efectiva cos servizos sociais comunitarios. E logo está a pregunta sobre a falta de director xerente dende 2015, cando se convoca o posto de persoal directivo vacante, e se aproban as bases reguladoras da convocatoria, pero esta queda deserta entendemos que este feito eh, de, de inexistencia... Vaya rematando, señora sí, Vázquez Verao. Pois que incide na falta de coordinación tamén con eses servizos sociais municipais que moitas veces, se nos alertan desto, porque eh, a veces vense obrigadas as traballadoras a, a, a extralimitarse nas súas funcións porque ven o desamparo de moitas persoas. Polo tanto, xa non lle leo as preguntas que trasladamos, pero sí preciso algunha, porque no que se fala de, no que preguntamos sobre a valoración acerca da eficacia da funga, preguntamos especificamente por eses protocolos, si é suficiente tamén a coordinación cos servizos sociais comunitarios, se si os persoal é suficiente tendo en conta que si son só cinco as traballadoras sociais, porque entendemos que a Funga ten un gran traballo burocrático e administrativo, pero aquí estamos a falar que para a integración na sociedade se precisan traballadoras sociais e educadoras sociais. É suficiente con unha por provincia para coordinar o seguimento destes casos? Eh, en fin, en canto persoal, pois tamén lle pediría ese, ese desgranar, ese organigrama. engadimos pois unha pregunta máis, e cando se non presentaremosla por escrito en outra Ten que ocasión. rematar, señora sí, En fin, cando se inicia un proceso de incapacitación judicial, eh, unha vez sacada a sentenza, se a, tu, se a que tutela unha persoa, debe aceptar no prazo dun mes esa tutela. E cando é a funga, quen asina esa aceptación? É este director xerente? Na, máis nada. Moitas grazas, señora Vázquez Verao. Para responder, ten a palabra a directora xeral de Infancia e Dinamización Demográfica, don Amparo González Méndez. Gracias, señora, señora presidenta. Gracias a señora Vázquez Verao por, bueno, por facer esta pregunta sobre a fuga porque tamén é unha fórmula de que a sociedade coñeza e tamén os parlamentarios cale a labora que neste momento está a facer esta, esta fundación. Efectivamente, a funga desempeña unha función que ademais eh, vostede o dixo e, e, e eu tamén eh, o creo sinceramente que é unha función necesaria e indispensable en este momento para a nosa sociedade, xa que eh, con esta, a través da Fundación o que estamos é a cumprir a exigencia legal de prestar apoio e protección ás persoas maiores de edade coa capacidade de obrar judicialmente modificada e que se atopen ademais en unha situación de desamparo. Esta, esta, esta fundación nace no ano, no ano 96 e efectivamente nace pois, con esa obriga legal da que acabo de decir, de prestar pois esa, esa atención persoal, social, xurídica e tamén patrimonial, ademais ten que ser aceitada e, e especializada e, sobre todo, personalizada a que las persoas maiores, como decía, que están eh, coa capacidade de obrar modificada legalmente ou incluso incursas nun procedimento judicial de modificación desta capacidade. Dentro da, da, da funga, dentro desta entidade tutelar existen distintas eh, figuras de protección non para as persoas eh, que están en unha situación de, en este caso, de desprotección, como pode ser a tutela, a curadoría, a defensa judicial e tamén a administración de bens cando así o determinen sempre as autoridades, as autoridades judiciais. Polo tanto, Eh, debemos destacar que esta aceptación eh, que a usted facía referencia e asunción por parte da Funga destes, eh, estos cargos tutelares é obrigatoria é obrigatoria para a Xunta de Galicia non sendo posible en este, eh, para nós, para, para a Funga a excusa, de deste xeito pois garante en este caso a Fundación de que toda persoa maior de idade con capacidade de obrar modificada ou incursa nun proceso judicial de modificación da capacidade en situación de desamparo, pois vai a recibir o apoio que judicialmente se considere asociado e aceitado para completar a súa, a súa capacidade. Eh, eh, tamén é importante, e a mí me gusta destacar, que esta condición supón unha característica diferenciadora respecto das demais entidades tutelares que existen eh, privadas, porque as entidades eh, tutelares privadas sí poden excusarse do cargo e, ademais, eh, fixar nos seus eh, estatutos pois o perfil das persoas cuxos cargos tutelares estarían dispostas eh, a asumir, pois, baseándose en distintas, en distintos, sobre todo en, temas, en tipos de discapacidade ou tamén en temas de diagnóstico. O ámbito da actuación da, da FUNGA é dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, pero isto non quere decir que que existan supostos concretos no que tal ámbito xeográfico pois se poda haber sobrepasado sempre eh, lóxicamente eh, que o, o, o Suez así o, o determine. Dentro do perfil das persoas que están tuteladas en este momento eh, pola Xunta. Tu, cando digo tuteladas me refiro a calquer tipo de cargo eh, protector que está eh, levando a funga. Pois eh, en este caso o perfil, eh, sabo, sabo decía vostede tamén, ser maior de idade, lóxicamente residir na comunidade autónoma eh, de Galicia, ter a capacidade de obrar modificada ou estar en curso e, sobre todo, estar en situación de desamparo. Por qué? porque eh, o exercicio da tutela por parte, en este caso, da funga é subsidiar. Isto quere decir que, se non existe ningunha outra persona física ou ningunha outra persona xurídica lóxicamente que o xuez determine que, eh, que, que poderían facer unha, unha boa laboura é cando a eh, funga entra a mm, tutorizar en este caso as persoas. É certo que os, eh, os perfis das persoas que están tuteladas en este momento foi cambiando ao largo do, dende que se creou dende o ano 96. En este momento o perfil, pois estamos a falar dun perfil entre 18 e 50 anos, afectado eh, en, la maior parte dos casos por unha enfermedade ou un trastorno mental, y, por lo tanto, eh, sí é certo que eh, eh, a atención este tipo de persoas pois supón eh, un, un plus. Por qué? Porque é moi complexo polo tipo de recursos que precisan, en este caso, para eh, se reintegre a súa capacidade y, sobre todo, para eh, darle eh, ese, ese complemento da súa capacidade. Eh, nos consideramos, e así o determinan as memorias que vostede falaba e que están dentro dos orzamentos, pois eh, por que están subindo os cargos protectores? Pois, bueno, en este caso creemos que por envellecemento da poboación, creemos tamén por o incremento da esperanza de vida, por ese desarraigo familiar que eh, nos últimos anos estamos a vivir e que eh, cada vez hai persoas máis novas que entran no sistema de protección, polo tanto, están máis tempo eh, na funga. A tendencia alcista, eso eh, se constanta desde o ano 96, pero sí é certo que hai que determinar e hai que decir que nos oito últimos anos é cando esta, esta tendencia se acentúa eh, de, forma, de forma considerable. Vostede me facía unha pregunta concreta de cales son os cargos protectores en este momento na, na, na funga. Eu lle podo decir que neste momento, a novembro de 2017, os cargos protectores eh, da funga son 3.436, dos cales eh, o 54%, é dicir, 1.863, son eh, tutelas, o 9% son curatelas e o resto se, eh, se bueno, se distribúen nos outros cargos de defensa judiciais, administración de bens e incluso pretutelas, que son aquelas familias, eh, persoas coas que estamos traballando porque sabemos que en un momento determinado van a ser eh, eh, tutorizadas tutor, eh, pola funga. Eh, conscientes, ademais, en este caso, eh, a Xunta de Galicia, por o elevado eh, número de tutelas que está asumendo, en este caso, a Funga, se incrementou o seu cadro de personal. E se incrementa o seu cadro de personal no ano eh, 16, pasando de 19 personas que estaban na, no, no cadro de personal a 23. Por lo tanto, facemos un incremento de eh, dous traballadores, eh, persoas, traballadores eh, sociais e dous administrativos. Por lo tanto, o incremento eh, neste último ano do cadro de personal foi eh, de un 21%. Tamén é importante eh, destacar aquí, e, se non me dá tempo nesta primeira intervención, seguirei contestando de, a todas as preguntas que, que vostede me, me, me fixo. Ten vostede todavía un minuto. <laughs> vale. eh, creo que é importante destacar que dentro de todas as persoas que están tuteladas, en este caso pola funga, non todas están institucionalizadas. Para que se fagan unha idea, eh, do porcentaxe de, de tutelas non? Que, que en este momento estamos exercendo o 64% están institucionalizadas en pois, distintos centros eh, residenciais centros, de, centros eh, psiquiátricos porque hai algunhas persoas que necesitan dese recurso especializado e en todos, e en todos os casos porque vostede eh, facía mención que non nos visitamos eh, non é certo dende a funga, dende a funga se ten un control a través estos centros de cada unha das persoas que están residindo en cada un dos, eh, dos servizos. Tamén me gustaría destacar e despois na segunda intervención xa lle contesto as, as outras preguntas que me falaba de protocolos de actuación. Dentro dos protocolos de actuación a, a a Funga sí ten protocolos de actuación. Ademais, ten protocolos de atención que están contemplados no sistema de xestión de calidade da Funga, porque eh, estamos dentro de, dese ese sistema de calidade. lo tanto, eh, nego a maior de que non existen protocolos de actuación e, lo tanto, eh, non estamos a traballar de unha forma eh, coordinada. Eh, polo, que, eh, polo que lle decía, efectivamente, as funcións e as obrigas inherentes á asunción de cargos tutelares, en primeiro lugar, é o titor, que en este caso é a funga, debe velar polo tutelado, é decir, eh, prestarlle todo tipo de alimentos, eh, habitación, vestido, asistencia médica e tamén, como non, a administración do seu patrimonio. Me falaba de como está estruturado en este momento o cadro de personal. Pois o cadro de personal está a dirección, que está formado por o director xerente e o coordinador, un departamento xurídico patrimonial de sete asesores xurídicos, un departamento social de sete traballadores sociais e un departamento administrativo de sete administrativos. Na Funga se traballa de unha forma multidisciplinar, está distribuída mm, de forma territorial, de forma que hai un equipo en cada unha das provincias e, polo tanto, todos os casos eh, e todas as persoas, porque a mí non me gusta falar de casos, senón de persoas que estamos a tutelar, eh, están... Eh, con ese, eh, o sea, teñen un equipo eh, multidisciplinar eh, para a súa eh, atención. En este momento, e xa remato, eh, dentro dos orzamentos tamén se, se ve que dende a Xunta de Galicia ano tras ano estamos incrementando o orzamento. Así no ano 15 eh, o orzamento era de 749.000 417.000, no 16, 802.502, no 17, eh, 931.501, polo tanto estamos incrementando e este ano, no ano 18, volvemos a facer un incremento nos orzamentos da, da funga de máis de un 4%. De un 4%. lo tanto, eh, remato como esta primeira intervención como comecei dicindo que eh, a labora da, da funga é necesaria e tamén é indispensable e creo que o estamos a facer da maior maneira posible. Moitas grazas, directora Seral, para aclaracións para a señora Vázquez Verao por un tempo de tres minutos. Grazas. Sí, hai un incremento, pero en persoal non. Eh, vostede mesma sinalou a necesidade desa atención personalizada. En a medida en que continúa ese mesmo cadro de, de persoal, pois entendemos que hai situacións que van a seguir sin cubrirse. Concretamente, preguntámoslle se eses equipos por provincia están radicados en, na provincia ou están centralizados en, en Santiago. E si cree que, que é posible atender a todas as, as persoas con ese cadro de persoal facendo ese seguimento personalizado. E falando das residencias, volvemos ao tema da, das, das persoas con trastornos mentais integradas en residencias para persoas maiores. Hai realmente os medios para atendelas se Hai un protocolo aí específico, entendemos que non, que a realidade que se atopan os servizos sociais comunitarios é ben distinta. Eh, repito, se hai tendencia alcista que vostede mesma acaba de sinalar o que sinalan as memorias dos orzamentos, non así as memorias da funga, porque descoñecemos por que non están publicadas e así mesmo pois tamén as, as pediremos. Se hai esa tendencia alcista, se ademais se, se refire sobre todo ao aumento de, de persoas con trastornos mentais e se hai unha relación bastante xa demostrada na literatura científica entre crise e aumento dos trastornos mentais e os suicidios, por que non se aumenta persoal? Non se entendemos entendemos que non é de recibo que, que non se faga iso. Eh, repito, os, os servizos sociais comunitarios atópanse con, con casos que, que, que ven que non está a, a funga atendendo as súas funcións. E mesmo hai casos nos que Cáritas pois se fixo cargo destas persoas. Polo tanto, hai aí unha disfunción que cremos que só se soluciona con, con persoal, fundamentalmente. Agradezolle as respostas que foi dando máis concretas. Eh, este, entón, director xerente e coordinador, cando foi nomeado, que, como, como foi o seu proceso de, de, de nomeamento se é que quedara deserta esa praza convocada e se é que nunha resposta a un diario a Xunta sinalou que proced, se procedería a ese, a ese nomeamento. E logo, pois, eh, a realidade é que faltan recursos de atención, porque sí é certo que tamén se atopan os servizos sociais comunitarios con que cando estas persoas son tuteladas pola funga eh, sí é fácil asignarlles un recurso, pero cando hai persoas tuteladas por outras persoas ou por outras institucións, a realidade é que faltan recursos de atención, e non digo que todos teñan que ser de internamento, que por suposto hai que fom para fomentar a, a autonomía persoal é mellor ter outro tipo de recursos, pero para isto volvemos sempre a unha idea que dende Marea defendemos que é necesario reforzar os servizos sociais comunitarios e tamén... aquí rematando, señora Vázquez Vera. Sí, a educación social da que recentemente neste esta comisión pois eh, se, se votou en contra por parte do grupo maioritario de, de regularizar de, ainda máis esa profesión. Moitas grazas, señora Vázquez Verao. No turno de peche ten a palabra a señora González Méndez. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Vázquez Verao. Para seguir ca miña resposta e, e darlle valga a redundancia, resposta ás súas preguntas, decíslle, eh, bueno, en referencia ao que vostede eh, decía na pregunta, pero tamén o comentou en dúas ocasións da, en referencia ás memorias que non, está, non están eh, na web, decirlle que nos próximos días se subirán as memorias da web, pero non obstante, os mesmos datos que eh, están publicadas nas memorias de orzamentos das que vostede sacou esta, eh, esta intervención e ademais eh, a mí me gustaría tamén destacar que as contas anuais presentanse eh, completas ao protectorado e tamén ao Consello de Contas polo tanto están depositadas eh, nese protectorado e nos informes que o Consello de Contas realiza eh, relativos aos orzamentos e as contas anuais da Fundación. Polo tanto, eh, quero destacar que os datos en este caso da funga, son públicos. Por eso vostede tamén foi capaz de facer esta, esta pregunta e, e dar todos os datos. Efectivamente, no ano 15 eh, queda vacante o posto de director xerente, do que vostede tamén fala, motivo polo cal eh, pois iniciou un proceso, de, de un proceso selectivo de contratación. Este proceso selectivo foi declarado, foi declarado deserto e nas próximas semanas está prevista a súa cobertura. Non obstante, e creo que isto é moi importante porque a, a, a Funga eh, en todo momento seguiu traballando a prol, en este caso, das persoas tuteladas e en todo momento se cubriron as funcións e responsabilidades inherentes ao seu cargo eh, a Funga, cos recursos que en este momento conta, está a facer, e, e, e o digo sinceramente, ademais eh, lle teño un especial cariño a Funga porque estuve de directora serenta de tres anos en, ese, en esa entidade, creo que está a facer un bo traballo e dende aquí tamén quero aproveitar para agradecer o esforzo, o compromiso e tamén a profesionalidade dos, eh, das persoas traballadoras, en este caso da Funga. Eh, dende a Funga seguimos a velar en todo momento eh, polo, polas persoas tuteladas e tamén pola administración do seu patrimonio e quería facer aquí eh, unha serie de matizacións con respecto ao que vostede eh, fa, dixo en, en dúas ocasións. En primeiro lugar, vostede falaba de sentenzas que había eh, en referencia que evidenciaban que persoas tuteladas cometen delitos ou que están eh, ou que son víctimas deles. Eh, aquí teño que decirlle que, que o feito de estar baixo a garda, en este caso da funga, non supón unha perda de dereito, unha perda de liberdade e, polo tanto, non todos e ademais vostede o decía aquí, eh, teñen a obriga de residir, eh, pois en este caso, nun centro, polo que existe a posibilidade, sempre asistiu, de que ocurran determinadas eh, sucesos e incluso en algún momento, como vostede eh, dixo un caso concreto de asunción de certos riscos. Pero de todas formas, eh, quero tamén eh, deixar patente que nos casos ocurridos ata de agora, que ademais se, se judicializaron e ademais os tribunais eh, pues, eh, dictaron non unha sentencia, hai que decir que en todo momento se eximiu de responsabilidade a funga e non se determinou unha mala prase por parte da funga, co cual que es, creo que eso tamén é importante. Vostede eh, facía referencia á coordinación cos servicios sociais. Dende a FUNGA, en todo momento hai unha, unha coordinación cos servicios sociais, porque independentemente de que as persoas tuteladas eh, nos pues, nos quero decir a Xunta de Galicia e a Funga eh, teña a responsabilidade de velar en todo momento, temos que estar en coordinación cos servicios sociales porque tamén teñen dereito a todos os recursos que teñen dereito todas as persoas. Vostede facía referencia a, a Cáritas, eh, a, unha, a unha entidade determinada. Eh, Nos, dende a Funga, tamén colaboramos e, tamén estamos en contacto con todas as entidades sociais para buscarlle esa inserción, en algún caso eh, laboral, para as persoas que temos tuteladas, para eh, adquirirlle esa autonomía personal. Vaya, rematando, directora xeral. Eh, estaba a falar. Polo tanto, insisto, dende, dende a Funga estamos a traballar polas persoas tuteladas, creo que eh, seguimos velando e, sobre todo, administrando o seu patrimonio e, e insisto, dende, dende a xunta se incrementou o personal da, da, da funga en catro personas. Moitas gracias, Moitas gracias, directora Seral, e non habendo máis preguntas na orde do día, levántase a sesión.